Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan kembali semua dalam Saf Agent Ali Episod berapa dah? sembilan Okay episod lepas aku pening Alright dan harap-harap jawapannya akan dapat dekat episod ni lah Tanpa berwasa, jom Untuk kecederaan kamu, Okey. Seorang lagi yang masih belum melaporkan diri. Oh. Quattro. Dulu dia merupakan Quattro. Teknomata. Profesor Akram. So organisasi UNO ni semua bekas-bekas <laughs> ejen mata. Quattro merupakan aset yang penting bagi projek UNO. Saya akan sertai kamu untuk pastikan tugas ini selesai. Kita akan bertolak selepas 10 minit. Uh, Diorang aku, pun tak faham. Aku nak minta maaf. Itu je. Aku... Iris ni Ali tak aku boleh kontrol. Aku nak cakap lagi. Apa masalah kau sebenarnya? Bukan aku. Iris yang Ah, buang masa betul. Sudah tak nak cakap macam ni kan? Betul. Aku memang tak boleh. Ah, jomlah. So dia kena redeem tapi macam mana? Ali, kau nak pergi mana? Ya! Oi, tak kena. Hmm. Eh, bukan tadi dah. budak tadi dah block ke scope dia? Huh? Ah. Boleh tahan. Itu sebabnya penting kamu berkomunikasi. Uh. Kan saya dah pesan semasa dalam kelas. Nantikan arahan ataupun lapor pada pasukan. saya Ya ni aku okeylah kan. Cikgu dia marah kan. Ah. Ejen Mata tak sepatutnya bertindak seorang diri. Betul? Sebab dia berdasarkan empat teras tu kan? Oh, dia orang nak jumpa tu apa? Silakan. Quattro. Kami akan menunggu di sini. Baik, tak payah ikut. Ini kan kerja kamu. Selesaikan tugas ini atau kamu akan diselesaikan. Ini dia. Eh, eh Rizwan. Apa kau buat kat sini? Profesor. Kenapa kau tak cakap apa-apa tadi? Eh, lain kali nak... Profesor apa nak bunyi agam? untuk menang. Sedia? Ya. Alright, dodgeball. Kita ada filler sikit kat sini. Kita tengok. Ada Kali boleh bekerja sama. Oh, ah, itu dia Ali Alisha. Mudah. Balik sama-sama. Try lari. Tolong lah. Tolong lah Ali. Try lah sekali. Ya. Yeah. Oh, tak kena. Bukan tak kena. Betul tumbuk bola tu. Ha? Oh my god. Apa tu? Kenapa kau balik sengit? Dah tu kau yang suruh balik. Masih tak ada kerja sama. Dah berapa episod dah guys? Ah, ha, 20 episod. Jadi saya ni macam tuan punya pelajar rahsia lah kira. Hmm, bolehlah. Walaupun ha. bukan yang pertama. Bukan yang pertama? Apa pun yang kamu fikir, kamu tetap kena belajar semangat berpasukan. Tak sabar nak tunggu Ali apa yang masih Dapat kerjasama dengan teammate dia kan Si best gila Sebab general yang arahkan Dan sesaat pun dia tak lupakan arahan Dia dah mengenali mata sejak dari kecil Nah kita tahulah kan nah. Sekarang jauh menjaga umur kamu patut belajar mencontohi dia. Pada memang well trained apa semua kan, Alisha. Lah. Boleh kata ni yang perfect lah. Bagus. Eh, eh, eh. Bagi kita orang je lah benda ni. Selesai Benda-benda macam ni lah yang menyebabkan aku macam tak apa suka Kalau sangat tau Dengan yang dengan ahli-ahli lain ni tau Yelah aku tahu lah. Apa Ali ni Alisha akan cover lah for sure Aku tahu apa kamu semua rasa Aku pun fikir benda yang sama sebelum ni hmm. lah Ali Tapi ni tak perform apa semua kan Ali pernah membantu mempertahankan mata Dan selamatkan ramai orang Ya betul kita patut sama-sama bantu dia Rasanya dah boleh dia. stop kot ha. Kau ah. pandai rendah pada dia Si Alisha sebab tu favourite karakter aku Kau ingat sebab kau anak general Kita orang semua kena dengar Apa kata macam ni Kita bertanding semula dalam arena semalam Kalau kami menang Kamu semua jangan kacau dia lagi Ooh. Kalau kita orang yang menang Kami berdua akan keluar dari academy. Damn! Kau buat taruhan ya apa ni? Gila ke apa? Okay. Hmm. Pergi dapat kain intel. Macam mana nak lawan Lawan dengan apa sniper Pakai Chris Yelah of course lah range juga Tapi medium range eh Lawan dengan long range Ah dia distract Right Ah nice Ali dekat cangkap macam tu lah Ali Come on Alright Disablekan balik Oh dia ni paling bom spam bom je ke? Ali, huh? lilit kaki dia. Tapi tak boleh tarik. Lilit je. Buat dia. Lah. Ah, lilit dengan sekali Sha. Zaz, ambil Ali. Oh yeah, nice one. Mm, kan? Come on. Alamak, stop pula. Kenapa? tuduh. Oh, kena marah sebab tuduh. tu eh. dia orang buat secara haram. Hmm, yelah, kau power. Kau pun boleh tahan juga. Woo! Aku tak tahu kenapa aku. <laughs> Let's go! The ship has sailed! Eh, duduk, duduk. Mata macam mana sekarang? Saya bukan dengan mata. Ini? Oh, berdarah? Kau ha? kena keracunan Azurium? Macam mana kau boleh kena? Itu tak penting. Sekejap, Rizwan keracunan ni eh sebab... Quattro, hapuskan ejen tu. Healing tu ke? orang dah tahu kau kat mana. Bertenang, Profesor. Alah, tak syok lah macam ni. Dia dah kena keracunan. Azurai. Azurium. Kalau Profesor ikut saya, kita boleh. Aku takkan ikut. Dah cukup teruk aku kena hidup macam ni. Maafkan saya, Profesor. Rizwan pun ikut je lah cakap kan. Eh, <clears throat> jangan silap langkah Rizwan. Ya. Jangan percayakan Uno. Janganlah full ni weh. Aku street still hot weh Rizwan back again. Okay, then dia kata dia tahu. Aduh. Ya sebab... Rizwan ni dia macam blind sangat kan Dia ikut je kan Yelah mentor dia Dia respect kan Walaupun pening sikit lah Dia pun pening sikit Dia punya Apa Cerita dia ni kan So memang dah confirm dah Yang sekarang memang Rizwan Sorry aku slow sikit Okay memang dah confirm dah Rizwan dekat pihak yang salah Okay Tapi dia macam aware lagi Dia macam Ada hesitation lah Macam aku cakap kan Dia macam rasa 50-50 lagi ya. Tapi dia follow juga kan Dan Hopefully dapat hilah Dia punya Apa azurite poison tu kan. Dia kena racun tu harap-harap boleh sembuh lah. Kalau tidak... Ya aku malah cakap lah Okay So itulah dia Untuk episod kali ni Kalau korang enjoy Dengan aku punya reaction Macam biasa korang like Jangan lupa subscribe juga Kita akan jumpa Di episod akan datang Assalamualaikum dan Bye bye